Então, galera, ficamos por aqui. Se que tenham gostado. Quem gostou, aí deixa o like, se inscrevam, ativem as notificações e deixem seus comentários, compartilhem e nos vemos aí quinta-feira. Tchau!